Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi parliamo di una postazione di guida low cost, si tratta del modello Suzuka della FK Automotive che voglio ringraziare per avermela spedita per provarla. Andiamo a vedere nel dettaglio come è fatta e vi dirò quello che mi è piaciuto e se qualcosa mi è piaciuta meno. E eccoci sul sito dell'FK, innanzitutto ehm, il, le postazioni di guida le trovate nella sezione sedili per giochi elettronici e loro ne hanno vari modelli di vari importi. Eh, se internet funziona poi ve le faccio anche vedere qui ci sono tutte le postazioni di guida hanno anche le sedie da gaming insomma un'offerta abbastanza completa le postazioni sono tutte low cost vanno dai 189,90 della più economica poi ce n'è una da 2,49 e la più costosa che è questa FK modello Suzuka da 2,89 c'è sia in simil pelle in pelle e in tessuto quella che ho preso io è in simil pelle la trovate qui e questi sono tutti i colori che avete a disposizione o le combinazioni di colori che avete a disposizione disposizione. Come potete leggere qui la scheda del prodotto è molto esaustiva, si tratta di una postazione completamente in acciaio, completamente regolabile, c'è un tappetino sotto per, eh, per tenerla separata dal pavimento, insomma è decisamente rifinita. Adesso andiamo a montarla. Ok ragazzi, siamo passati alla camera manuale, quindi scusate se si muove un pochettino. Eh, innanzitutto una visione d'insieme, devo dire che in generale si tratta di una postazione con una qualità percepita abbastanza buona. Ora, per quanto riguarda le, i pro di questa postazione, innanzitutto al tatto questa finta pelle è veramente bella e in generale la realizzazione del sedile è fatta veramente bene il cuscino è comodo io mi ci sono seduto si sta veramente eh, comodi seduti qui sopra il sedile è ripiegabile quindi se volete potete chiuderlo in caso vi occupa meno spazio come vedete poi eh, la pedaliera è completamente regolabile nell'inclinazione ora io l'ho tenuta lenta per, per permettere di fare questo movimento in realtà qui ci sono delle viti e con dei bulloni di qua e di là che permettono di bloccarla nelle inclinazioni che preferite. Il piantone di sterzo è regolabile nella distanza tramite questa rotella che vedete qui. La pedaliera è regolabile nella distanza che volete tramite questa impostazione qui che lo fa scorrere come volete. Tra parentesi è comoda anche per ripiegarla nel momento in cui non la utilizzate più se volete che occupa poco spazio potete sempre chiudere in questa maniera qui il sedile ha le slitte regolabili quindi tramite questa manopola qui che vedete eh, voi la tirate su e potete far scorrere il sedile indietro avanti vabbè mo è difficile perché la, la slitta ha una bella resistenza quindi eh, se non ci state seduti sopra non fate, non fate, forza correttamente altra cosa importante c'è questo qua è per attaccare un cambio ad H se ce l'avete ma in realtà lo potete utilizzare anche voi per poggiarci il mouse magari per fare una tavoletta a cui ce la potete mettere sopra insomma ora passiamo alle cose che mi sono piaciute meno la prima cosa più importante secondo me è che questo piano qui non è regolabile in inclinazione quindi così è e così ve lo tenete altra cosa è che siccome l'avvicinare o mh, allontanare il piantone di sterzo da voi è attaccato su questa base qui se siete più alti del 1,80 m potreste faticare a trovare la posizione corretta perché questo mentre voi lo alzate vi si avvicina quindi frontout non riuscite proprio a avvicinarvelo insomma a livello di rigidità eh, è tutto molto molto fisso io mo qui sembra che oscilla un pochettino ma perché io non la sto tenendo stretta però in realtà è tutto molto rigido non ha giochi di nessun tipo. A me mi è piaciuta tanto da questo punto di vista. È tutto metallo poi, tutto metallo, viti e le, le impanature sono fatte bene, quindi non... veramente dal punto di vista realizzativo per quello che costa secondo me è un buon prodotto. Un'altra cosa che mi è piaciuta poco è che la slitta per regolare il sedile, mentre da quel lato c'ha il blocco che viene fatto tramite la maniglia, da questo lato mh, mm, non c'è nessun blocco, quindi il sedile in generale non si muove, però quando andate a frenare forte potreste sentire un minimo movimento di che ne so qualche millimetro che potrebbe darvi fastidio comunque è una cosa facilmente sistemabile con un po' di fai da te mettendo dietro un blocco sulla, sulla slitta nel punto in cui ve la siete regolata tanto diciamo che non è che crescete mentre state a giocare quindi diciamo che potete aggirarlo con un po' di fai da te altra cosa importante ragazzi eh, questo è il libretto di istruzioni cioè sarebbe il libretto di istruzioni in realtà praticamente è un foglio piegato in due ecco ehm, per il montaggio prendetevi il tempo che ci serve perché non è una cosa immediatissima nel senso che le istruzioni non sono per niente chiare e poi non c'è nessun riferimento al montaggio delle slitte in realtà in questo punto qui prima di attaccare il sedile sulla base dovete mettere in mezzo le slit di regolazione se no fate come me che montate tutto poi dovete rismontare tutto per metterci le slit perché vi accorgete che sono avanzate sicuramente a livello di eh, istruzioni potrebbero fare qualcosa di meglio i ragazzi di FK ok ragazzi quindi alla fine mi sento di consigliarvela se non fate delle lunghe sessioni di gioco secondo me il rapporto qualità prezzo di questa postazione eh, non è per niente male sicuramente per iniziare è un ottimo prodotto poi potete capire se questo mondo del sim racing vi piaccia e volete investire su una postazione più costosa ci sono da fare dei dei piccoli aggiustamenti sicuramente a livello di fai da te ma calcolate pure che questa è una cosa che per l'esperienza che ho riguarda quasi tutte le postazioni perché vuoi o non vuoi qualche aggiustamento c'è sempre da fare però pagate poco il materiale è tutto metallo quindi se dovete fare degli aggiustamenti o delle modifiche potete farle tranquillamente perché avete la possibilità di eh, lavorarci su più grosso difetto eh, secondo me il più grosso difetto è il piano che non è inclinabile probabilmente i ragazzi di FK potrebbero lavorarci su e magari gli farò sta segnalazione funzione e non è detto che in futuro non aggiungano questa funzionalità del piano di sterzo regolabile. Però comunque sia non è l'unica che ha questo tipo di impostazione, anzi ce ne sono di più blasonate che costano decisamente di più e hanno lo stesso tipo di, eh, di impostazione. Il più grosso pregio secondo me resta la qualità complessiva percepita che è veramente buona rispetto al prezzo che pagate. Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto, se avete questa postazione fatemi sapere che ne pensate, scrivetemelo qua sotto nei commenti, io vi lascio in descrizione tutti i link allo shop di FK così se volete potete andarvela a comprare fare. Non mi rimane che ringraziarvi per il tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!